V modulu Axonometrické promítání se seznámíte s metodami axonometrického promítání. Pozorně si je prohlédněte a zamyslete se, k zobrazení jakých objektů jsou podle vašeho názoru jednotlivé metody vhodné. Všimněte si, že jednotlivé metody se liší úhly svíranými osami x, y, z a poměrem, v jakém jsou nanášeny délky na jednotlivé osy. Při axonometrickém zobrazení může dojít ke zkreslení; krychle nemusí vypadat jako krychle. Dejte si pozor na to, že některé metody jsou jinak definovány dle čsn a iso. Prohlédněte si uvedená axonometrická zobrazení rychle a rozhodněte, které zobrazení se vám líbí tak, že byste ho použili. Vyberte zobrazení, které se vám nelíbí a proto byste ho nikdy nepoužili. Pokuste se dle třípohledového výkresu sestrojit axonometrické zobrazení. Zkuste i jiné metody, ať můžete porovnat. V příloze jsou další výkresy pro procvičení.